qu'il qui mûrit visiter la mer, Revolution. se débarrasser des choses inutiles. S'effacer, laisser les autres grandir. de cima. Formei sua cartela. Vou achar isso aqui de... Savoir faire des sacrifício.

Vivons Gilguian. Ouvi. azul, tá? Começou. voilà la place des autres. 读死了。